Buongiorno cari amico, da Pablo, el giorno de hoy de un Luca, ¿cómo Luca? Oiga, grande, grande esposo de Miami, pero este año no para niente. No, quest'anno va bene, va bene. Dai. ok, o Luca Luca ¿por qué o Luca? Porque Luca un grande giocatore di Yo Io que el paz no sono così tanto forte nel dribbling, però eh, me la cago. He venuto a giocare con me, ha perso. No, pero que es chico y rival. Es el de chico. Nosotros ya emprendemos Es justo, justo, justo así. Ok, el punto de vamos chico ejercicio para Vamos a hablar aquí no lo que ejercicio de Vamos a no estoy algo, pero de otro ejercicio, otro ejercicio que intentará un ya en Pero vamos a iniciar con un un poquito de, de movilidad, vamos a mover un poquito, a predisponer nuestro cuerpo que va a hacer una, actividad física, giro, giro, giro, giro, giro, giro, me muevo, me muevo de costa, me muevo. ¿Sabes qué? Eh, me falta un video de, de, de, de voz, saltando 5 minutos y la corta, Me han lanzado, pero muy bueno. ¿Qué vamos a hacer? Yo cada vez estaba echando los medios, los papás me dice, oh, somos muertos, son estampo, eh. <laughs>